ona ona mehribon ona sizga o'xshamadi o'g'lingiz u erkaroq o'jarroq yana ayting ayting nima istar ko'nglingiz nima yig'is kelyapti ona palovmi yo sergo'sh norimmi hech tortinmay ayting barini poyingizga sochay borimni nima yegiz kelyapti ona bolam bolam deb yuravermang har narsaga kuyunavermang e bo'ldi pensangizni hech kimga bermang hamma qadrini bilyapti ona endi og'iz oshga yetganda oshqozonga botar demangda axir topib keldingizku biz yeganda eh bu hayot shunaqa ekanda o'ylab emas o'ylab emas o'ynab yengsiz ham sal gerdang bolam topib deng deysiz ham biz siz luqma totmadingizlik yog'li oshlar yediksiz siz ham eh onama onama onam bir ikki so'm oshinganim bor yuring ketdik boramiz bozor imkonim bor ayting bemalol nima kiygingiz kelyapti ona ey yo'q deysiz bolam qo'y deysiz o'zing yeb ham o'zing to'y deysiz buncha meni g'amimni yeysiz men qolib hatto bolamni deysiz bolamanda hali ham bola qarshimdagi munis azizam maylimi bir gapimni aytsam negadir zo'r yozolmayapman zo'r qo'shiqlar aytolmayapman menga nima bo'lyapti ona ko'p yig'lagim kelyapti ona shu yo'sinda kunlar o'tyapti dardim meni sekin yutyapti she'r yozilgan daftarni yopdim yana qaytib ishimga chopdim hayot yo'llarida o'zimga bir ikkita yangi nom topdim mashhur o'g'il bemehr bola qulog'imdan bir cho'zgin ona yuragimdan ketkazib g'ubor bolam seni yaxshisan deng bir bor atrofingizda bo'lib parvona rozi qilay deyman da ona rozi qilay deyman